thank you Өрдийнхоо яруу ах ту хоёрыгоо алахаа Аумин хүүтээгэл байгаа юм шиг Араас нь хараад баярлаж суудагадаа Хизээ зориод очхооны хитэйгүй үгийн гимч аадоодоо алтан заяатай ах туу хайрынсаа авич хоёртоо залбирч явдагдаа Мордихоо уянаас Нашилч явагын хархаа Амтайга айсвимши Сэтгэл хөдлөн өндөрчөж судагдаа очходонин хитэгүй үгингэ минч ахадоодо алтан заяата ах ту хайрсан авэж хоёрто залбирч явдагдаа улам тутаха мохтоо ах ту хоёрыго цавилха эмпин таван сая торогмин алтнаас чүнтэг ухаарч судагадаа болоочонони хитэйгүй үгигэви чахдоодо алтан заяатай ах ту харилсан авэж хоёрто залбирч явнагда хизээч зороодоч хоо yoldan Attım zayata Ahtu harılsam Aviç hayorto Selbirç yolda Aviç hayorto